Por todo esto, hoy 8 de marzo queremos gritar por nuestros derechos, por todas las mujeres. aún queda mucho camino por recorrer. Una de cada cinco mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en, en España tenían alguna discapacidad. Por todas estas razones exigimos que se cumpla el Pacto de Estado contra la violencia de género y se ponga dinero para cumplirlo. Asegurar que los servicios de salud tienen en cuenta a las mujeres y las niñas con discapacidad aprobar políticas de empleo que ayuden a que las mujeres con discapacidad puedan tener trabajo digno, reconocer el valor del trabajo que hacen muchas mujeres cuidando a otras personas. Por todo esto, hoy 8 de marzo queremos gritar por nuestros derechos, por todas las mujeres. Elkarrekin indartxo eta batuta egon behar gara azkenaldian gora egiten ari dien diskurtso fastistei, misoginoei, homofoboei eta sexistei. Zu eman eta argi eta osen handirazteko aurrean izango gaituztela eta ez direla pasako. Autodefensa feminista! Jar gaitezen martzan. Olioztatu ezagun makineria, ez gaitezen egun solte honetan geratu, antolatu gaitezen dena aldatu eta kaleak betetzen jarraitzeko. Denak aske izan arte zapaltzen gaituen sistemari sua antolakuntza feminista gure garra. Gora borroka feminista! berriro ere, martxak zortzi, kalera atera gara. E, bueltan gaude, pandemia hau eta gero, ez gara inoiz e, geldirik gelirik egon, baina hemen gaude berriro. Zapaltzen gaituen sistemari zua, tolakuntza feminista e, gure garra, hori lelopean. E, aldarrikatu gauza asko dauzkagu aldarrikatzeko, e, horien artean eh, feminismoa dela bidea, antolakuntza dela bidea, e, antolakuntzarekin lortuko ditugula e, hemen gaur egun hontan eta urte osoan zehar alderakatzen ditugun gauzak, horien artean alde batetik e, aldarrikatzen edo urteak dara matzagun horien artean meretzi duen bizitza e, baten alde borrokan gaudela, E, baita ere sistema publiko E, baten alde, zaintza sistema publiko eta doako baten alde. Pandemia honek agerian utzi du zaintza sistema honek nola emakumeak e, esplotatzen dituen gehienez e, emakume migratuak eta orduan sistema publiko baten alde e, egiten dugu baita ere zaintza zaintza horiek eta enplegu duin baten alde, e, pentsio duin batzuen alde, e, gero baita ere aurten edo bueno, urte hauetan, ez, korakada egiten ari den fasismo eta diskurtso, gorrote diskurtso aurka e, egin behar dugula eta hoiei aurre egiteko ba, antolatuak egon behar, egon behar garela.